माय मराठी माय बोलीचं महाचॅनल हरे

वंदना कोण करी गड काळाला तिथं पायी रामकृष्ण उच्चारण कला पळती हरी मना हरी चरण नास्ते वचत हरिपाठन मागलिया जन्म सदा पुण्याची गणना कोण करी स्वामी सुलभ राम कृष्ण राम कृष्ण नामी मुलमोनी साधने जयाचे नादानी सकळ तेथे मोती धर्म हरिपाठ हरि जया जीवन साधन ज्ञान देवी नाम राम कृष्ण बना हरि हरि बना रारी पाटक की मुनि धरे गाया कवित्रक मोय जग जाया सर्वज समर्थ तुम नगा तेरे विकल्प वैपति नानो चतुर्भुज नर होने देवलं तितले माझ्या हाती पुण्याची गणना कोण करे हरी विना सौजन्य काया तटवर हरिपाठ सदा યજ્ઞ તત્વના Holy ज्ञान प्रमाण निवृत्ति देवी ज्ञान

रमेश सागर माधुर

चरणी जगन्नाथ माया जगन्नाथ बाबा जगन्नाथ नाथ जगन्नाथ बाबा जगन्नाथ और संसार जो संसार सुखाचा करोड़